una antena. Pero no viene ni Peter aquí. Pueden estar viniendo B por aquí detrás. No, uno larga, larga, larga, larga y antena. ¿Qué es larga? No sé, me lo he inventado. Ahí up, bro? Wonder. Reloading. I'm smoking red. one Healer down. Be faster. One A remaining. Oh, Spike down A. Boom. Spike down B. Bam. remaining. Bada bop boom. Pow. Last player standing. <laughs> Bro. Uh, <laughs> it's a good thing we have a lot of money, right? One, H one HP. <laughs> Tengo una rajada, tengo una rajada, tengo una rajada, tengo una rajada. ¡No! dernier joueur. Non Minus 80, Nice, guys. Oh, what do defuse? Okay. <clears throat> Easy. Easy there. Coming behind, us. Yeah. One enemy remaining. Flawless. Oh. Nice guys. Well played. Huh? тоже пойдет. Exit! nice one. One on A side. Spike down A. Last player standing. ¡Chavalina! ¡Chavalina, para bomba! ¡No! He knife, he knife. Ricky knife, or not? He knife. He's low, he's... You're low and he's not low. You're fucked. <laughs> That's your key. Or oh, that's your donation to food. Oh, he can't shot it! GG guys! <laughs> Beba, ¡No! No está muy bien plantado que llegamos. Eh. ¡Ah! ¡Ah!